私はビッグコンボイサイバトロン部隊の司令官に任命された我々の使命は宇宙に散っていったアンゴルモアカプセルを集めることだ選抜されたサイバトロンの戦士たちと共に惑星巡りの航海を始める新番組「超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ」第1話「ビッグコンボイ出撃せよ」さあ未来に向かってゴー